Maznania. ተወዛዋዥና የውዝዋዜ አሰልጣኝ ባለሙያው መላኩ በላይ ለበርካታ ዓመታት በሙያው ሰርቷል። ፈንድቃና ኢትዮ ከለር የሚል የሙዚቃ ባንድ በመመስረትም በተለያዩ ሀገራት ተዘዋውሮ የኢትዮጵያን ባህል አስተዋውቋል። በዚህ ስራውም በርካታ ሽልማቶችን አግኝቷል። በተሸኘው የጎርጎሪያኑ 2020 ዓ.ም መጨረሻ ደግሞ በባህል ዘርፍ ጥሩ ለሰሩ ተቋማትና ግለሰቦች በየዓመቱ ሽልማት የሚሰጠው የኔዘርላንዱ ፕሪንስ ክላውስ ፋውንዴሽን ቴሌቪዥን የባህል ሎሬት ተሸላሚ ሆኗል። ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን፣ የዛሬው የመዝናኛ ዝግጅትም ከዚህ የጥበብ ሰው ጋር ቆይታ ያደርጋል። አብራችሁን ቆዩ። ያው ለቃለ መጠየቁ ፈቃደኛ በመሆንህ በራሴና በዶች ቨለ ራዲዮ ስም አመሰግናለሁ። I'm something on the ተወዝዋዥ የሚለው ይቻረምልኝና ጨፋሪ ይባል። ውዝዋዜ በሚለው አልተስማማህም? አዎ። ለምን? ስድብ ነው የሚመስለው። ጭፈራ፣ ዳንኪራ ስትይ ግን ከዛው ህብረተሰቡ ከሚጠቀምበት ቋንቋ የወጣ ነው እና አንዳንድ ሰው ይመጣና እንዴ ዛፍም ይወዛወዛል እኮ ይልኛል እና ውዝዋዜ የሚለው ሲል ለእኔ አልሆነ። እንግዲህ መልካም፣ አንተ በመረጥከው ጨፋሪ እያልን እንቀጥላለን ማለት ነው። <laughs> አመሰግናለሁ። ምን ያህል አመት ሰራህ በዚህ በጭፈራ ስራ? ለህብረተሰቡም ሲቀበለኝ እኔም በፍቅሩ ስጨፍር ነው ያደግኩት። ሁሉም ሰው ይችላል፣ ጎበዝ ነው። ያው እኔ እንደ ሙያ አድርጌ ይህ ሰው በራሴ መንገድ መምጣቱ ነው ልዩነት። ያ እኔ ያው ጭፈር አለበት የተባለበት ቦታ መሀል ነው የምገኘው። በተለየ ደግሞ አሁን ጥምቀት ላይ በቃ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦችን የማግኘት አብሮ ልምድ የምናወጥ እድሉም አለ። በጣም ደስ የሚል እድሎች አሉ። እንደዚሁ ሰርግ ቤቶች እንላለ። ያው እነዚህ እነዚህ ትልቅ ትምህርት ቤት ሆነኛል። ተወዛዋዥ ወይም እሱ እንደሚለው የጭፈራ ባለ ባለሙያው መላኩ በላይ ከ20 ዓመታት በላይ በሙያው የሰራ የጥበብ ሰው ነው። ይህንን የጥበብ ስራ በፍቅር ሲጀምር በነበረው ድንቅ ችሎታ ከሰዎች ከሚያገኘው ምስጋና፣ አድናቆትና አነስተኛ ሽልማት ውጪ ምንም ክፍያ አልነበረውም። በዚህ ሁኔታም በመሀል አዲስ አበባ ካሳንችስ አካባቢ በሚገኘው ፈንድቃ የባህል ጭፈራ ቤት በነጻ ሰርቷል። ፈንድቃ የጀመርኩትኝ የዛሬ ሀያ ሶስት አመት ስራ ፈልጋለሁ ብዬ በሽልማት ነበር። ዛ ጊዜ ደሞዜን ነው በሽልማት ነው አስራ ሁለት አመት ያህል የሰራሁት። ያው ስራ ነበረ አስተምር ነበር በየቤቱ speaker ይዤ ውጭ የሚሰሩ ሙያን እየወደዱኝ እንደገና ውጭ ብዙኝ ጀመረ። እዛ ውጭም ሰርቼ ተመልሼ መጥቼ እዛው ባንኮኒ ስር እየተኛው እንደገና ተፈቅዶልኝ እዛው ነበር የማድረው። እንደዛ እያደረግኩኝ እንትን ገንዘብም አጠራቅም ነበረ። ያው ልምዱም ስላለኝ ቁጭቱም ስላለ ሁለት ሺ ስምንት በእኛ ሁለት ሺ ማለት ነው መሰለኝ የዛሬ አስራ ሶስት አመት ከከራየሁት ከዛ ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ አበባ ውስጥ ደሞዝ ጀመርኩ ማለት ነው። ይህ የባህል ማዕከል ሙያውን ከማሳደግ በተጨማሪ ስራውን በውጭ ሀገራት ለማቅረብም እድል ፈጥሮለታል። ልምዱም ስላለ ኮሪዮግራፊ ማድረግ፣ compose ማድረግ የእነሱ ልጅ ማድረግ ጀመርኩኝ እና ዝም ብሎ ለሽልማት የሚሮጠውን ነገር ትቶ ወደ ትክክለኛ ስራው ላይ እንዲያተኩሩ ውጭም ከነዘሩ በፊት ይሄድ ስለነበረ የውጭ ተስፋዎችን እያመጣው እንግዲህ ለመውሰድም ውጭ የዛን ጊዜ ደግሞ መጥፋት እሱን ተቋቁሜ እንደገና ሌሎች እንዳይጠፉ አድርጌ ጀመርኩ ማለት ነው። ዜማ ካለ ጭፈራ አለ የሚለው መላኩ ለየት ያለ የአጨፋፈር ስልት የሚከተል የቁሳቁስ መጋጨት በሚፈጥሩት ድምፅ ሳይቀር ድንቅ ጭፈራ ማሳየት የሚችል ለየት ያለ ተሰጡ ያለው ተወዛዋዥ ነው። በዚህም በባህል ማዕከሉና በተጓዘባቸው የውጭ ሀገራት የረባ ጥሪት ባይቋጥርም አድናቆትን አትርፏል። ያም ሆኖ በሄደበት ሀገር መቅረትን አልመረጠም። በዚህም ለጥበቡና ለሀገር ኢትዮጵያ ያለኝን ፍቅርና ታማኝነት ገልጭበታለሁ ይላል። በረንዳም ባድር እዛም አድሬ ቢሆን ወደ ውጭ አልጠፋሁም። ተመልሼ መጥቼ እዛው ባንክ ሆኜ ተፈቅዶልኝ ሳር ፍራሽ አንጥፌ እየተኛ ያለኝን ታማኝነት ለሀገሬ ያለኝን ፍቅር በስራዬ በቃ ያ ነው ፍቅር። እንግዲህ ለዛ መታመን ይህን ማሳየት ችግር ላይ ስትሆኝ ያለ ደግሞ ስትሰሪ ወጥቶ የሚመለሰው አለን በዛ ሰዓት እንዳልኩት የሀገር ፍቅር። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ብዙ ለዓለም ልንሰጠው የምንችለው ሀብት አለን። ብዙ ፍቅር አለ ማለ ብዙ እውቀት አለ። ሚስጥር ነች። ዝም ብሎ በአንድ ቃል በእኔ ትንሽ አስተሳሰብ የሚገለጽም አይደለም። ፍቅር ብዬ የሚጠራው ነገር በጣም ትልቅ የሆነ ሚስጥር ነው። ኢትዮጵያዊነት ዞሬ አይቻለኝ እንግዲህ ወደ ስምንት ፓስፖርት ጨርሻለሁ ዓለምን በመዞር እና መመስከር እችላለሁ። ዝም ብዬ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እያልኩ ምልም ልጅ አይደለሁም። ኤዥያ ለኢሮፕ እንዳለ ማለት ይቻላል ዩኤስ፣ ካናዳ፣ አፍሪካ ውስጥ ስለዚህ ብዙ ሀገር ነው። በተደጋጋሚ አመቱ ሙሉ ከተለያየ ባንድ ጋር ነው የምሰራው ከውጭዎች ባንድ ጋር collaborate አድርጌ እሰራለሁ። ከውጮች ደናሾች ጋር collaborate አድርጌ እሰራለሁ። ብቻዬን ሄጄ ወርክሾፕ በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ፣ የዩሮፕ ውስጥ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እሰጣለሁ ወርክሾፕ። እንደገና ባንዶችን ይዤ እሄዳለሁ። ፈንድቃ የሚል እና ኢትዮ ከለር የሚል ባንድ እና ብዛቱን ቆጥሬውም አላውቅም። ናው go to the Ethio Color Instruments. We love you. ከለር በሚል ስም በመሰረተው የሙዚቃ ባንድ አማካኝነት የኢትዮጵያን ባህል ለተለያዩ የዓለም ሀገራት ተዘዋውሮ በማስተዋወቅ ላይ የሚገኘው መላኩ በፈንድቃ የባህል ማዕከልም ከሙዚቃ ባሻገር የስዕል፣ የግጥምና ሌሎች የጥበብ ስራዎችንና ዝግጅቶች እንዲቀርቡ በማድረግ ላይ ይገኛል። በዚህ ስራውም በጎርጎሪያኑ 2020 ዓ.ም መጨረሻ የኔዘርላንዱ ፕሪንስ ክላውስ ፋውንዴሽን የባህል ሎሬት ተሸላሚ ሆኗል። ይሄ የሽልማት ድርጅት እንግዲህ ከተቋቋመ ሀያ አምስት አመቱ ነው። ምንም የማውቀው ነገር የለም። ግን በኋላ እንደደረስኩበት ሁለት አመት ነው የተጅባቸው ይህም ለማወዳደር መጥተው የምሰራውን ስራ እየተከታተሉ ዝም ብለው እንደ ጓደኛ ሆኖም እየጠየቁ ችግሬን ወይም ሰክሰሴን ባህሉን አገሬን እየጠየቁ ለቃ እንትን ያደርጋሉ እንደገና ትላልቅ ምሁራንን አሰባስበው assign አርጉ ብለው assign አርገው ይህን አሳይን ያደረጉት ሰዎች እርስ በርስ እንኳን አይተዋወቁም። ከዛ በኋላ ደግሞ ከሀገር ውስጥ አወዳድረው የወሰዱት ሰው አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ከዓለም ሰማንያ አራት ሀገሮች ነው የመረጡት። ከሰማንያ አራት ሀገር ዳኞች አሏቸው፣ መራጮች አሏቸው፣ CV ሰብሳቢ ምናምን አለ እና ያን ይከታተሉ ነበረ። ያ ሁላ ሲሆን እኔ የማውቀው ነገር የለም። ከሰማንያ ውስጥ አርባ ሁለት ሀገር ቀረ። ከአርባ ሁለት ሰባት ሀገር ቀረ ይሄ ማለት ከዓለም እና እንደ አጋጣሚ ሆኖ ከአፍሪካ ሁለት ነን፣ ከጋና አርቲስት እና ፈንድቃ። ያው ከፈንድቃ ጀርባ ያለው ትንዩ ስለሆንኩኝ ነው የሎሬት የሎሬትነት ማድረግ የመጣው። ስለዚህ በጣም ትልቅ ሽልማት ነው። እኔም ያስደሰተኝ ሽልማት ነው። ምክንያቱም የስራ ሚዛን ሲደፋ ነው ይህ ነገር እና በጣም አስደስቶኛል። በዛ ሁሉ ሀገር ውስጥ ሀገርን ይዞ እዛ ጋር መውጣት እንደገናም ደግሞ አልፎ ተርፎ ደግሞ በኮቪድ ሳን ነው እኔም ዘግቼ ኦንላይን ስራ ነበረ። ለአርቲስት የስራ እድል ለመክፈት ሀገር እንደገና ለማስተዋወቅ ብዙ ኮንሰርት ተሰርዞብን ስለነበረ እና እነሱ የሚከታተሉ ነበር ደውለው surprise ታደረጉን። ምንድን ነው እንደዚ ያሸንፈሃል፣ ይሄ አሁን በኮቪድ የምትሰራውን ስራ አይመለከትም፣ ከዚህ በፊት አጥንተን ተከታትለን ነው ብለው እና ብር ሽልማት አለው ሀያ አምስት ሺህ ዩሮ እንላክል በባንክ ከፈለግከውን ሲሉ ቀልድ ነው ይመስለኝ እና ባንክ አካውንት የተሰጣቸው በሁለተኛው ቀን ብሩ ገባ። በቃ የቅዱስ ሚካኤል ስራ ነው። በቃ በረከት ነው። በዚህ ውድድር በባህሉ ዘርፍ አዎንታዊ ተጽዕኖ መፍጠር የቻሉ ሰባት ሀገሮች የተመረጡ ሲሆን ከአፍሪቃ ኢትዮጵያና ጋና ውድድሩን ሲያሸንፉ ቀሪዎቹ አራት ሽልማቶች ለፓኪስታን፣ ለቱርክ፣ ለኮሎምቢያ፣ ለቶንጋና ለአርጀንቲና ተሰጥቷል። የባህል ሎሬት ተሸላሚው መላኩ በላይ ሽልማቱን ኔዘርላንድ ሄዶ የሚቀበል ቢሆንም በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ ሀገር ቤት በሚገኘው ኤምባሲ ነበር የሽልማት ስነ ስርዓቱን የታደመው። መላኩ ሽልማቱ የኔ ብቻ ሳይሆን የፈንድቃ ታዳሚዎች፣ የጥበቡ አፍቃሪያንና የመላው ኢትዮጵያን ነው ይላል። የጥበብ ባለሙያው ከዚህ ቀደም በሀገር ውስጥ የበጎሰው ሽልማትን፣ ከፈረንሳይ መንግስት የክብር መዳሊያን፣ ከተባበሩት አረብ ኢሚሬቶች ዋንጫን፣ ባለፈው ዓመት በሞሮኮ በተካሄደው ስድስተኛው ዙር Visa for Music በተባለው ፌስቲቫል ላይም ምርጥ የአፍሪቃ የጥበብ ሰው በሚል የዋንጫ ተሸላሚ ነበር። ከሽልማቶቹ በተጨማሪ በርካታ የውጭ ሀገር ዜጎች ሙያውን በቀላሉ ይረዱታል፣ ድጋፍም ያደርጉልኛል ይላል። ያም ሆኖ በሀገር ቤት ለሙያው የሚሰጠው ቦታና ክብር አሁንም ዝቅተኛ መሆኑን ይናገራል። ይህ ቁጭትም እሱ በፕሬዝዳንትነት የሚመራውን የኢትዮጵያ ተወዛዋዦች የጥበብ ማህበርን ከአራት ዓመታት በፊት እንዲመሰርት አድርጎታል። ሙያው በሚቀጥለው ትውልድ እንዲከበር ለማድረግም የሚቻለውን ሁሉ እንደሚሰራ ገልጿል። የዛሬው የመዝናኛ ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ፀሐይ ጫኔ ነኝ። መልካም ጊዜ